下来了，睡来了，进来了。 Hello? Hello? Mm -hmm. Thank you. Vente. ¿Eh?

Here comes Livy to look at her. 嗯？嗯？